анимацию в мини аниматоры ну так что ну мне я с ней давно работал а видос скоро будет пока что у нас были небольшие проблемы но мы вернулись и снова делаем видос так что давайте так подписка ну может в принципе у меня у нас не было идеи для ролика но я придумал наша команда уже придумала идею для ролика а потом у нас эм, скоро стримочек э, потом я сделал видос на телефоне ну, то есть как я, если знаете есть такой такая игра а, по фнафу там типа нужно искать ты находишься в, на офисе полиции и так далее про это сделаю видос, и он сейчас обрабатывается, и все. И всем спасибо за просмотр, и всем пока.